Salve meus manos, tudo bem com vocês? Adriel DNG quem vos fala e por aqui estou para trazer jogos de graça para vocês. E junto com esse vídeo vamos ver 18 minutos de gameplay de um jogo que está parando a internet inteira, galera, inteira. Então você fica até o final aí, hoje o vídeo vai ser bem curtinho, tá? Fiquem até o final para vocês apreciarem essa belezura de game, beleza? E se vocês gostarem do vídeo e quiserem mais vídeos sobre o assunto, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho de notificações, deixem um joinha e deixem um comentário dando a sua opinião sobre os games, beleza? E o primeiro jogo de graça e único também de hoje é o Idle Champions of the Forgotten Realms. É um nome bem difícil, viu galera? <laughs> Mas o jogo é bom, prometo para vocês. Idle Champions of the Forgotten Realms é um jogo que já é free to play, porém a Epic Games está liberando de graça um crédito de 100 dólares, isso mesmo, 100 doletas, para você gastar dentro do jogo. Você pode gastar esses 100 dólares apenas dentro do jogo Idle Champions of the Forgotten Realms que é um clássico clique em clique, onde temos que clicar com o mouse o tempo inteiro em cima dos inimigos e passar o mouse em cima dos itens dropados para pegá-los e equipar nos nossos personagens, e assim fica cada vez mais fortes. Para ativar esses 100 dólares, vocês deverão instalar e abrir o jogo, né, o Idle Champion of the Forgotten Realms, até quinta-feira que vem, dia 6 de maio de 2021, até o meio-dia, e resgatar os 100 dólares aí para vocês gastarem dentro do jogo, beleza? Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live desse jogo no meu canal lá da Twitch, e mostrar para vocês como fazer esse resgate aí desses 100 dólares. Lembrando que as lives do meu canal da Twitch são de segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Idle Champions é um jogo consagrado e desenvolvido pela Codename Entertainment e foi lançado no dia 25 de março de 2020 na Steam e depois foi para a loja da Epic Games no dia 16 de fevereiro de 2021. Esse game é muito leve e roda em qualquer xícara de café gamer que você tiver por aí. Hoje vos trago somente esse jogo grátis, porém trago também um jogo que ainda está sem data de lançamento definida, Lost Soul Aside. Lost Soul Aside é um jogo que está sendo desenvolvido pela Ult Zero Games. Ele é um jogo de RPG de ação no estilo hack and slash que lembra muito Devil May Cry Final Fantasy XV. O game inicialmente foi projetado por apenas uma pessoa e rapidamente chamou a atenção de empresas como a Epic Games e a PlayStation. Ainda não temos muita informação sobre esse jogo, porém temos um vídeo de 18 minutos oficial mostrando para vocês como vai ser o jogo. Então eu vou pedir para vocês assistam aí e comentem o que acharam. 教会已经下了通缉令，我猜你不会束手就擒，出手吧。你不是他的对手，把神器给我，我来杀。不必了，这个人不能死，你杀不掉。 一切都起源于你。他们是什么？我已经查出来了，你要抓紧时间。 这种非人的力量，看来我找对人了。非人，这个词更适合你吧。 给你一个机会，先打赢我吧。 下次见面，我有事要问。他会亲自过来，肯定是这里有什么。你只需要记得我们为何而来。他说查出来了，你们是什么？ 我像是一条巨龙，但我的实体并不是巨龙。不，你怎么看都不像巨龙。这是重点吗？我可以是这个龙的雕像，也可以是其他的任何东西，例如苍蝇。嗯，你还是小心脚下吧。 鬼子不止派了他来，这里也出现了。你确定还能跟他们交流吗？嗯，但他们已经听不懂我说什么。 你果然是变坏了！准备好帮我一把。帮，变坏了。啊！就是现在，走。 Thank you. 气息，如果累了，可以让。我来想都别想。 消失了。你的时间也不多了。阴魂不散。暂时安了，你继续回答我。我也记不起很多，但是我和你不同。什么？我的思想不是线。 而是实体，实体就像这个雕像，所以你才能变成任何东西。快走吧，我感觉到那个东西就在附近。 力气不小，你到哪儿都这么不受欢迎吗？ 如果旁边飘来飘去的是这家伙，这一度会轻松的多。那要看这家伙是不是愿意。哼，你问问看。现在的他听不懂，但我问完了，我什么都没听到。我们不是用嘴讲，认真答。 已间快到了。 变了，你这么说很不礼貌。礼貌？我才用不着这种东西。喂，你刚才笑了对吧？是我导致了他们的死。我相信和坚持的一切，是不是都错了？欲知敬畏，必先探寻。 怎么可能是神？你们干什么？他是怪物啊！ <laughs> 终于，现在我能保护自己。这不是你的错，也不是任何人的错。大家都是为了保护别人而做出这样的选择。 E aí, pessoal, gostaram dos games de hoje? Deixem nos comentários o que, que vocês acharam, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações, clicar no joinha e também deixar um comentário aí no vídeo, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, obedeçam papai e a mamãe e até o próximo vídeo.